澄ました顔でちょっと笑ってる恥ずかしげに して 君の少し前を歩く遅れて君はそっと追い越して涙だって気づいてあげるから半分に分けようなんて胸の中で鳴り出すのはミ 照れた顔も泣いた顔も全部全部ここ